No. What is it? It says that the symbol of justice. <laughs> ឬសូនកែបស្រីហ៎ទិញមួយសិនអើយច្រើនគុំទិញទិញគុំកែបទៅហង 진짜 좋은 거 같아요. 转一次，再转一次。 对，对，然后你拿着，拿着，然后蒙着，要蒙着，不是，这样转一次，对，转然后再转一次，然后这里有个有个洞，然后你这样子放进去，不是，一转一转就好了，拿着。我、哦、这个可能没有弄好，没弄好， <laughs> 对，看着觉得不对，不是这边不要打太长，哦，不要打太长，这样子你打个小结就好了，打一这样子打一点点，哎，我来试，好，一试我又又不行了，OK，好。 这是多钱一个的？呃，这个八十一个，买五个送一个。哎呀，很便宜啊，很便宜。这是小的吗？小小的送人挺好。对，这送人。很好。然后就这样，然后中间啊，转一圈，转一圈，然后转一圈，转那边转转一圈，随便哪边都可以，就是这样，转一圈，空间再转一圈，再转一圈，再转一圈，这样拿个胶，对对对，然后这样翻过来。没转了，没有转了，转了，转了，姐姐，就这样子。 转两个圈，对，这样扯就可以了。来，然后两个人两个人他们可能没有那再拽一转，花就会小一点，就会漂亮一点。这个也可以，每一条都可以。舒服不？哎，对对对，舒服。绑了一条对对，嗯，这样。我肩膀弄过了，不是就就就打打上打上，不会。对啊，我最近很多不会打，不会。就是今天特意穿这个黑色来穿的，来这个没有。 行不行？还要这个？嗯，我家里面我买了十几块。嗯，这样子啊？没吗？有镜子吗？美女？哎，美女！哈哈哈哈哈哦。